大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二十四讲，神要对你说什么？ 与神为敌，你们这些淫乱的人呐，岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们这些淫乱的人呐，岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？所以凡想。 要与世俗为友的，就是与神为敌了。敌人，你有吗？当你有敌人的时候，你的心情会是怎么样？有一些可能很直接，就是忧虑、烦恼、压力，那可能还会害怕。那结果呢？就面对敌人，我们就什么？我们当然就是远避。 啊，然后逃离啊，不要与他们来往相处。当然，行为上呢，可能你面对敌人呢，那有一些人他可能就是争吵、摩擦、不满，然后有这个呃这个战斗之心的， <laughs> 那可能就会常常会吵架、打架也可能呐，哦。 所以，对我们来说，敌人呢，基本上就是不友善的人，啊，他们就有不友善的态度跟行为，而我们呢，就巴不得我们所遇见的人，个个都是好朋友，是善良的人，而不是敌人。那今天这个经文里面呢，就告诉我们说呢，这个与神为敌的事情。 那首先，我们就要弄清楚，这里经文说你们这些淫乱的人呐，啊，与神为敌，怎么考出这个淫乱的人呢？那这个淫乱的人是不是，那就是这个，呃，在呃呃道德的层面上啊，是犯上淫乱的呢？啊，他人的这个呃与人的关系呢，是很暧昧的呢？到底这个淫乱？ 啊，是不是指这些？其实是非也。圣经里面所讲的淫乱呢，它是从这样的一个角度，就是说，呃，教会呢，其实就是耶稣基督的心腹啊。教会是耶稣基督的心腹，那这样说，这个耶稣基督就是新郎啊，耶稣基督是新郎，教会是心腹。 那教会既然是耶稣基督的心腹，我们就需要呢，是忠于他，然后听他，爱他，啊，这个是作为心腹应该这样做的，啊，所以在这里呢，就有提到的，就是这个，嗯，教会呢，就是犯上的淫乱，就是说明教会或者是教会的信徒，个别的信徒。 因为对于我们的这个新郎啊，耶稣基督没有忠心啊，也包括是分心的话呢，那其实就是犯上的就是一个灵性上的一个淫乱了啊。所以当你犯上一个淫乱的这个罪的时候呢，也包括圣经所说的，其实你就是与神为敌。所以你与神为敌呢？ 他呃也不单单是说啊，可能就是说我信了耶稣基督，然后我不信啊，这个是呃与神为敌，或者是啊我做啊不和圣经的教导，就是与神为敌啊，或者是其他的一些呃就是嗯离开基督教信仰呢啊，或者没有去教会呢这些啊都认为与神为敌。 或许，呃，在某一个层面上，我所提的这些，他都可以说可能都是与神为敌。不过呢，话说起来又好像是过分的严重。但是圣经这里明文跟我们讲，与神为敌是一个很严重的事情。而这个严重的事情，不是单单说“哎呀，你有没有听教导啊，喜迎上帝所喜悦”，是不是？而严重的其实就是你。 灵性上犯上了一个淫乱的这个罪啊，那他怎么样讲这个严重性呢？也其实呢，就是从这个呃《约翰一书》的二章十五节里面有提到，就是说不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。所以你爱上这个世界，你就。 没有爱父的心，那这样在信仰层面来说呢，那就是你分心哦，哦，或是你不忠心了，因为只要你爱世界，你爱父的心就没了。我再说，当你爱世界，你爱父的心就没了，那你其实就是分心跟不忠心了啊。另外一个呢，就是你。 与世俗为友，不单单你爱世界，你只要跟他做朋友，你跟他有一些的来往啊，你以世俗为友，其实也就等于与神为敌了啊。也就是说，你跟这个世俗呢攀上了一些的关系，你跟他有一些来往，那你就是与神为敌。所以，与神为敌，这个经文里面。 就包括了两个层面，你就是跟这个世俗有所的来往啊，有一些的友谊，那其实你就是与神为敌。另外呢，那你爱上这个世界呢，那你其实呢，你就与神为敌，因为爱父的心就不在他里面了。这样看来呢，我们真的是要被提醒。 不要以为我们犯上一些严重的事啦，击败其他偶像啊，离开基督教信仰啊，哎呀，这样我们才是以神为敌。其实不然，啊，以神为敌，其实按圣经说，你爱世界与世俗来往的话，你就是以神为敌。与神为敌呢，其实你就要可想象。 那其实是一个很严重的一件事情了，我们真的是要祈求主给我们打开属灵的眼睛，知道与神为敌是何等严重的事。这是神今天对你说的话，我们一起来祷告。天父上帝，我们信耶稣基督，为的是得着耶稣基督的宝血来赦罪。 并且心中有喜乐和平安，可以跟神能够有所的来往。但是主今天这个经文去告诉着我们，我们在当中有个隔阂，那就是因为我们与世俗为友，或我们是爱这个世界，以及我们跟神呢的关系就在当中有所的是亏损，而不能跟神有很好的一个关系，变成是一个敌人的层面。 所以我们祈求主提醒、帮助这我们，让我们忠于神，啊，让我们爱神。我们如此祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。在马太牧场来祷告，啊，特别就是请你代为转发，啊，转发出去，给其他人得到福音的好处，转发。 也就是侍奉上帝，转发就是宣教。那也请你写几个字来鼓励鼓励。好，那我们来祝你一起的学习成长。再见，上帝祝福你。